باش ئەمجارە باسی لە دەرسی سێم ئینشاءاللە باسی نەکەین لاندسکەیپ بکەین لاندسکەیپ چۆن بتوانم مێستا لەسەر ئەم ئۆبجەکتەم لەسەر ئەم ئەم ماڵی کە دروستم کردووە یان لە سکێچ ئاپەوە بۆم هاتوو یان هێناومە خستومەتە ناوی ئەم بەرنامەیە ئەمەوێ حەدیقەیەکی بۆ دروست کەم چۆن بتوانم حەدیقەیەک دروست بکەم بین ئەڕۆمە کەمە تۆپ تۆپ ماڵەکەم زۆر ئەوەیە ئیدت پوینت یەکەم تۆزێک تەرتیبی یەکەم هەر شتێک بوێ ئەمە لە لای دەستی ڕاست هەیە هەموو ئۆبجێکتەکان ئەتوانی دێت پۆینت بکەی مەسەلەن شێپەکەی بگۆڕی بزانە ئەو ماڵەی کە تۆ ئەو ئۆبجێکتە یان ئەو ئۆبجێکتە کە تۆ دات ناوە جار ئەتوانی ئێنەکەی بگۆڕی شێپە شێپ و شتەکانی بگۆڕی یا مەسەلەن پۆینتێکی بۆ زیاد بکەی ئینسێرت پۆینت ڕێک دێیتە سەری پۆینتێکی بۆ زیادەکەی مەسەلەن ئاوای لێکەی با بیبینین یانی بەم شێوەیە بێت. ئەوە لا هەموو ئاوا لا چێت. دەی ئەمە تۆزێک موڤیەکەمە هێنمان بەر. بەڵێ لە دەرگایەکیش دانێن بڵێن دوو گەیت هەبێت یەک دوو پێم باشە ئەم شتە با بیکەینە سپی باشترە. ڕۆژێ کە فێری ئێ کە ئەمڕۆ فێری بین ئینشاڵا پار چۆن توانم ڕێگایەک دروست بکەم مەسەلا من لێم ڕێگای ڕێگایەک دروست دەکەم ئاوا ئەمە زیاتر مهندسی پلانینگ استفادەی لێکات با تۆزێ پۆینت چەند پۆینتێکی بۆ زیاد کەم بۆی تۆزێک خۆشتر بێ ئیشەکەمان توانم سەیتەرەی لەسەر کەم مەیشەکەم تەواو بوو ئەچمە سەر هەر هیدن پۆینتەکە یەکسەر هەمووی پێمەڵێ چۆ چیم کردووە چۆنە ئەوانە. سەرکە ئەمە پاتێکم دروست کرد ئەمەوێ ئەم پاتە ڕەنگەکەی بگۆڕم بە ئەم وێنە لامە ئەمەوێ ڕەنگەکەی بگۆڕم چۆن ڕەنگ ئەگۆڕیت ئەپڕۆ سەر مەتریاڵ مەتریاڵ ئەلم نا هەموو نەوعی بازی تیا سەلامەوێ بیکەم ئەم ڕەنگە نا جوان نیەم ڕەنگە مەبیکەم سەلامەمە ئینجا دوایەوە ئەمەوێ مەسەلەن گوڵێک دانەم چەند گوڵێک ئەمە لێراوە ئاوا سەر لە دەور و بەری ڤازەکەم حەزم لێیەتی گوڵ دانەم تۆ خۆ بە وەسی خۆت حەزەکەی دار بێت گوڵ بێت چۆن چۆنی بێت داینێی سەیریکە ئەمە بۆم دەرچوو دەڵێت ئەم گوڵەت داناوە سلام باوەجی خۆ چۆن و چۆنت پێ باشە داێنێی ئەمە ئەنواعی گوڵەکانە ئەم گوڵی ئاویە ئەمەش ئەم ناوە گوڵانە زۆرم حەز لێیە سلام من ئەمەوێ سپی دانەم. ئاوێستا لۆدی ئەکات دایەنا حەتاش ئەتوانم چەند بڵێم مەسەڵەن چەند گوڵێک بێت با نزیکی کەمەوە بۆی ببینن ئەو بەو شێوەیە ئەمە بەم شێوەیە گوڵم دانا ئاوا ڕیزم کردەوە پێت ئەڵێت مەسەن لێرە تۆ ئەوێنی بکەیت حتا مادە زەرعی سۆ سوو استفادەی لێکا بزان لێرە سیوی یەک گوڵ بەکار تێناوە لەو نەوە پێت ئەڵێ حتاش ئەتوانی دیاری تەمەنی بکەی ئێستاما تەمەنەکەی سێ ساڵ و هەشت مانگە ئەتوانی ئەمەڵێ تاوەکو پێنج ساڵ تەمەنەکەیتی توانی حەتا لە تەمەنەکەی دەستکاری بکەی سیرکە گەورە بێتەوە چەنێ دەستکاری بکەیەمان بۆ هەموو وینەکان ئەم شتەیە هەیە نەک بەس بۆ خۆت بۆ دارەکان بۆ هەموو شتێک کە تۆ ئەتەوێ دیاری بکەیت و دایبەی تەحەکومی پێکەی ئەمەوێ عەفوم ببورن ئەمەوێ هەنەکەی بگۆڕم جۆرەکەی با ئەم دیو بیکەمە زەرد هەڵە جاوەڕێکە تاوەکو لۆدیەکات سرکێ لێرە ئەڵێ هەر هەمان هینیایە ئەمری هەیە ئەمری دارەکە ئەمەڵێ دە دارم داخڵ کردووە تۆ توانی زیادی بکەی چەنان حەزەکەم تۆزە زیاد بێ بیست دار باشە ئەڕۆیتە سەر ئیدیت پۆینت ئیشەکان بۆ دەرچوو هەر ڕێک ئیدیت پۆینتی تر کەم لاچێت بێن بۆ دروستکردنی مەسەلان ئەلەم ناوە ئەمەوێ مثلەن سەوز بێت لێرە ئەم شتە ئەمەندەی سەوز بێت سێ لێرە هاوا سەلێکتێکی خۆت هەڵێ بژێری سێ لێرە من حەنیە ئەتوانم مەسەن بیکەمە مربعێک حاتی بکەم حات سەیریکە ئەوە چونکە کەنسڵم کرد گەر کەنسڵی بکەی نامێنێ پێویستە لە نوێ ئیشی تیا بکەی. مەسەلەن خۆشت ئەتوانی ڵۆدی بۆ دانێی مەسەلەن لێرە. چیتە سەر بێڵدینگ ئا لێرە سیاجەکەیە ئەمە لێرە سیاجی سپی دانم مۆتاتنا سێ لێرە پێ دەڵێ کلۆز کلۆز ئاوا کلۆزیەکاتەوە ئەم ئەم شتەی تر یان خۆت ئەتوانی لە سکێچ ئاپەوە شتێک دانێی بێنیتە ناو ئەمە ئەم بەرنامەیە بێ مەسەلا نەمەوێ ئەمە لێرە سیرکە ئەم شتەم دانامێ بیگۆڕم ئەیگۆڕی ئەتوانی هەر شتێک لەم ناوە دانێی مەسەلا منەمەوێ شوێنی دانیشتن بکەم دروست بکەم ئەمە من بەم شێوەیە جیام کردەوە دەتوانی حەتا وردەکەی بگۆڕی دەتوانی هایتەکەی بگۆڕی من زۆر جار دەستکاری هایتەکەی کەم حەتاش دەتوانی ئەم شتە بگۆڕی بیکەی مەمنون هێنا ڕەنگەکەی ئەتو ئەمەوێ تۆزێک ئەمە زۆر زۆر چۆتە ئەم ئێرە تا ئەم ئەمەندەش بێتار باشە چۆن بیکەم ئەم ئاوا بەرنامەیەکی زۆ زۆ خۆشە من خۆم شخصی خۆم زۆرم حەز لەم بەرنامەیەیە چونکە شتەکان هەمووی ئاسانن و ین بۆ کەی بزنم ناوە مەجموعەیە گوڵێک دانم. ئەمە گوڵەکەی ئەم گوڵە دەتوانم بیگۆڕم. ئەمە دارە ئەوە گوڵانەیە کە ئستعمالە کردووە پێ دەڵێ. ئەمەیە سیرکە گەر نزیک بیتەوە مە تەنها ڕەسمە. سەلێکتی ئۆبجەکتەکە بکە خۆت تەحەکومی پێکەی. پێ جوانێ من ناوم زۆر پێ جوانە سەرەنەمەتدانا حەزەکەی ئەمە لێرە وەکو هینێک جیای کەیتەوە یان مەسەلەن دووبارە شتێکی کەی بۆ لەسەر دانەم با ئەوە بێت زۆر بێت مەسەلەن سپیشی لەگەڵ دانەم سوێنێکە نیو دەستکارییەکەی. ئەم جیاکردنەوەیەم پێ جوان نییە. ئەتوانن بەمە جیای کەمەوە بە هەمان شت بەرزی و نزمی خۆ دیاری ئەکەین. ئەمە شتێکی بەسیتمان کردوە بۆی ببینین. لەم ناوە دەتوانین مەسەلەن ئەمەوێ ئاوێک دروست بکەم نا بەردێک دانێین مەسەلەن ناڵێژم پێ جوان نیە ئەمەش زۆر ناشرین عەفوم ببورن ئەمەش زۆر ناشرینە هەر لایەکە ئەمە بەم شێوەیە دەتوانی هەموو شتێک بکەی. زەمە لێرە ئێستا من نەینم کرد با دوو سێ دانەی تر دوو سێ ئەوەی تریشی بۆ دانەم. خۆ خۆم زەنەمە کردم بە مۆدێل تۆزە گەرما ئاوا بێت. با نزمتر بێت بۆ مناڵم سیرکە دانەیەکی کاش فۆتێکیەکان ڕێک ببێت ڕاکێشم مۆڤیەکەم باوەسی خۆت دەتوانی حەتا ئەمەش سێرکڵەکەی گەورە بکەی بچوک بکەی. بەم شێوەیە ئیلیڤەیشنەکەی بەرز بکەی نزم بکەی سەیریکە خۆت دیاری ئەکەی. لەم ناوە مەسەلەن ئەمەوێ ئەوەیەک دروست بکەم با بەردێک دانێین لێرە مەسەلەن بەرد دایم عونسرێکە بۆ جوانکاری ئەچم ئیدیت پۆینتی یەکەمەم بەردا ئا ئەمە لێراوە ئەتوانم بەرزی بکەی نزمی بکەی تر باوەسی خۆ حەتا ئۆپشن مەتڕیاڵەکانیشی ئەتوانی بگۆڕی عەفوو بە بەردەکە سلێکت بکەی. ماتریاڵەکان و کۆڕی زەلامن و چەند بەردێکی کەش دانم لە تەنیشتی سلێمبا لێرە بەردێک دەروێت با لێرە.